फुटपाथ पर गाने वाली रानू मंडल की किस्मत इतनी तेज़ी से चमकेगी किसी ने नहीं सोचा था खुद रानू मंडल को यह अंदाज़ा नहीं था कि फुटपाथ पर गाया हुआ उनका एक गाना उन्हें बॉलीवुड का सितारा बना देगा लेकिन ऐसा हो चुका है जी हाँ हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपने एक फिल्म में गाने का मौका दिया है इसके बाद सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सलमान खान ने उन्हें अनुबंधित कर लिया है बिग बॉस के लिए जी हाँ बिग बॉस में अब रानू मंडल दिखाई देगी और इसके बदले रानू मंडल को एक बहुत बड़ी राशि मिलेगी उस राशि से रानू मंडल का पूरा जीवन बदल सकता है और संवर सकता है कुल मिलाकर रानू मंडल इस समय बॉलीवुड में बेहद चर्चा का विषय है आप सोचेंगे कि आखिर उनकी गायकी में ऐसी क्या बात है कुल मिलाकर उनकी गायकी की कद्र अब बॉलीवुड कर रहा है और बॉलीवुड के दूसरे गायक भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर मंडल में ऐसी कौन सी प्रतिभा दिखी है जिसके कारण उन्हें इतना अधिक मौके मिल रहे हैं और इधर इतना अधिक पैसा दिया जा रहा है सलमान की कृपा होने के बाद तो रानू मंडल की किस्मत का सितारा और तेज़ी से चमक रहा है सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वे जिस पर मेहरबान हो जाए उसका तो फिर वारा न्यारा होना ही है मुझको कर पाना है कुछ पा